Привет всем! Сегодня вы открыли снова ваш календарь. И сегодня выпала карта одиночества. А по ушу э, эта карта не совсем означает одиночество. Одиноким может быть человек только тогда, если он не самодостаточен. А в этой карте заключено не только одиночество, а, я бы так сказала, э, индивидуальный путь человека. А, вот он идет на свет – может быть, ему трудно идти, <laughs> но он идет на свет. А, пришла медитация сегодня для вас, и мы ее сейчас сделаем. Итак, закройте глаза. Перед этим я еще хочу сказать, что когда вы самодостаточны, когда у вас есть э, свое дело, Э, когда у вас есть свое увлечение, вы увлечены чем-то, вы, вы чем-то интересуетесь, вы живете, вы никогда не будете одиноки. Если вообще так задуматься, человек приходит сюда на землю один и уходит один. А, задумайтесь над этим. И с другой точки зрения, если человек самодостаточен сам, то он будет привлекать и других людей. Он будет интересен для других людей. И вот сегодняшняя медитация будет посвящена, что ли, привлечению такой энергии, которая вас делает интереснее, самодостаточнее, и общительный. И позволит, если у вас есть это чувство одиночества, позволит его убрать. Итак, закрывайте глаза, глубоко вдыхайте в себя. выдыхая мы представляем дверь. Колоба белого цвета. Мы входим в прозрачнейший зал энергетического пространства. Найдите внизу своего живота в пупке такой большой червяк. Дайте ему определение одиночества. Одиночество в понимании, что человек не знает что ему с собой делать. Он зависим от других. Уберите этого червяка, вытащите его своими энергетическими руками. Запомните это место светом. Светом, который как магнит привлекает все лучшее в вашу жизнь. От этого света исходят как лучики. Эти лучики пронзают все ваше пространство вокруг. Начинают притягивать к вам те события, тех людей, которые вы уже давно хотели. Почувствуйте себя самодостаточным, успешным, солнечным и радостным. Берите радость в ваши энергетические руки. Залейте все свое пространство. Пусть лучики радости, как разноцветные бабочки, летают вокруг вас, наполняя ваше пространство радостью и творчеством, и новыми встречами. В этом состоянии глубоко вдохнув себя, Выдохнув, открывайте глаза. Пусть бабочки, которые вы увидели в энергии, сопровождают вас по жизни. С вами была Light Лайтланд, Ольга Дуэми. До следующего дня. Пока.